Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtootaa chaayinaalaa ayyantuu asallaa jiru biratti argamtanii nagaan koo bakkuma jirtuttis naa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa har'aa e, keessummaa qabadhee zaak diiluu e, qabadhee too waayee gaa'ilaat irratti e, gaafii gaafadhee gaafii koonaa deebisee dhugaa dubbachuu fi koomentiiwwan dubbisee kan hedduutti gammadee. koomentiin eh, dubbise keessaa dhugaa dubbachuuf koomentiin baay'ee garaana nyaate koomentiin eh, darbuu hin dandeenye tuyyuu jira. Eh, dhugaa dubbachuu fi shamarran keenyaa biyya harabaa jirru waa baay'ee eegna keessattuyyuu tanaan durallee dubbadhee kan ture. gorsa karaa gaa'ilaa kanaaf namootarra wanta baay'ee wanta gurguddaan eega. Keessuma koo jira waan ta'eef jechuudha. Aaddisee Orootoo Hidhaa baay'een ajaa'ibsiifadhe koomentii ishii. Dhugaa dubbachuun maal jettee eh, galatoomii guddaa isaa eh, ani gorsa baay'een jaaladha. Waa'ee gaa'elaa nu barsiiste guddaa isaa galatoomi jettee dhugaa dubbachuuf eh, ani ijoolleen naa osoo na gorsitee gorsa hin quufu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Ofan laalee gaafan koomentii ishii san argu jechuudha. Gorsa baay'een jaaladha bakka isheen jette sanittan. darbuu dadhabee kanaan dubbachuu dhufe jechuudha. Eh, asumaan zaakii baay'een galateeffadha. Obboleessa koo jabaa eh, dhugaa dubbachuuf keessan wanta baay'ee waliin dubbannuudha. Eh, obboleessa haamilee baay'ee namatti toludha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee naman jaaladhu, baay'ee naman kabaju. Namni maal akka ta'e nama beekudha. Zaakiin baay'ee nama nama kabajuudha. Dhugaa dubbachuu fi yeroo isaa aarsaa godhee yeroo baay'ee mm, wantoonni sheerii walii goonuu hin jira. akkasuma immoo fuulduratti illee ganaa ni dhufa ni nafa haadha manaa isaati illee qabatee akkanaa dhufu nan barbaada gamanumaan koomentii kana jalatti barreessa haadha manaa isaa nuuf haa fiduu jettan gaa'ila gadi fageenyaan jecha viidiyoo sana waggaa dhageessanii jiraattan ta'e eh, dubbatee too jira gaafa tokko haadha manaa koo wajjiniin eh, ni dhiyaanna jedhee too egaa ka'anis gamanumaan zaakiin akka yeroo isaati illee aarsaa godhee haadha manaa isaa wajjin dhufee ijoollee isaa wajjin dhufee. Kana caalaa gadi fageenya haadha manaa isaatirraa illee gaa'ila waan barbaannu qabna. Shamarri biyya harabaa hawwiin ishii yeroo hundaayyuu lola hojjisiistuu ishii ajajamuu ijoollee mana madaamii wantoota baay'ee namni ittiin waliin dubbatanuu ta'e bilbila kana tokkicha dha. kana hunda baannu abdii boru gaayila keessatti ni godhanna jenneetu hawwinuudha. Isa san immoo isin akka nu barsiistan abdii qabna. dhugaa dubbachuuf shamarri biyya harabaa baay'inaa warra gorsa barbaadudha. Keessattuu dhiirotarraa waa baay'ee dheedna. Eh, Sababbiin isaa maal gallee boqochuu barbaanna. Warroonni Awurooppaa jiraan warroonni Kanaadaa jiran, warroonni Ameerikaa jiran jireenyi isaanii achumaa gaa'ila ofii uummatanii eh, gaa'ila illee yoo uummatan olii gadi jedhan dubartii isaanii wajjin seerri biyya isaanii baay'ee cimaa ijaa ta'eefu jaalataniillee jibbanillee dubartii ofii kabajanii mana ofiitti wajjin jiraatu jechuudha. garuu biyya harabaa itti osoo nan jiraadhaa jette haguma feete hojii dhuunfaa ishiitu qabaattee biyya harabaa keessatti hojjettuu dhiira tokko osoo fidde ittiin miidhamti malee waan ishii fayyadu qabu biyya harabaa keessatti dhiirrechuudha sababbiin isaa maaliin dhoksaatti jiraatu ejaa ta'eef iyyuu osuma nan kasa saayyuu ettee namni ragaa itti ba'u sun hin jiru waan ta'eef iyyuu jechuudha hunduu haala wal fakkaataa jiraata warri ala keessa jiran waan ta'eef jechuudha kanarraa kan ka'e shamarran mana madaabiitti nuuf jettee dhukattee boruman abdiidhaniin biyya kootitti galee gaa'ila uummadde gaa'ila koo keessatti waan hundaayyuu of argaa akka daawwitii jettee abdiidhaan mana ormaa keessa wanni ishiin argitu akkuma dura dubbadde wannummaan gadi baatee ishiin argitu ol deebitu argitu bilbilaadha. Fira bilbilaanii, haadha bilbilaanii, obboleessa bilbilaanii, hiryaa bilbilaan garuu kana maraa yoo isheen suuraa maatidhaa ergitu yoo isheen suuraa postottu waanuma itti tolee waanuma hojii biraa hin qabne waan wanni hundi walqixxaate itti fakkaata garuu suuraa sunii fi jireenyi keessa shamara biyya harabaa garaagarummaa qabu Ba'aa baay'ee of keessatti baatteerti gaaffii baay'ee of keessatti baatteerti shamarri biyya harabaa. Kanaafiyyuu isa san abdiidhaan abdiidhaan jiraatti waan ta'eef waa baay'ee warroota gaa'ila keessa jirurraa dhaga'uu barbaaddi. Kanaafiyyuu Eh, kanuman jechuu hingalaa galaa eh, fi zaakiin nama nama hubatudha. Gaafa tokko nuu dhufa hidhee tayyada bal'inaan eh, gaa'ila irratti gorsamee kana caalu warroota miidhamaniifis haamlee ta'a kan jedhu. Akkasuma warroota garaatti deemaniifis kan jedhu. Amma walumaa galatti karaa koomentiitiif hin Dhugaa dubbachuu fi galatoomii jechuun jaradha addisee. Addisee jechuun nama har'a wal barree miti. dhugaa dubbachuuf jalqaba eh, oolmaa guddaan irraa qabdi addiseen kan nama hin jenneeni. Eh, yeroon duraa karaa yuutuubii kanaa dhufuu eh, na rakkisee inni illee liibii seenuu irratti baay'een ittiin rakkadhee ture namni liibii ofii halkan xumurtee hin rafinii na eegi jettee tokkoffaa liibii konaa sirreessitee aaddisee ture jechuudha. Garuu gaarummaan mataa ofiitii fi anillee har'a ofirraa hafee obboleewwan danuudhaa ta'aa kan jiraa jechuudha. gaafa namni tokko garaa si qabsiisu atillee immoo namoota si duuka jiran karaa qabsiista waan ta'eef jechuudha. Eh, dhugaa dubbachuuf jalqaba kan wal barree ijoollee wal barree baay'eetu jira. Eh, oolmaa guddaan irraa qabdi. Koomentii ishii kana ilaaletan gaarummaa isheetii fi koomentii ishii kana wal bira qabee ilaale. Anillee akkuma ishii nama gorsa jaalatudha. Dhugaa ani gorsa namaa hin tuffadhu. Haayizawween nama kamiyyuu jireenya koo keessatti nama kamuu kana tuffadhe kanan jedhu hin qabu. Sammuun koo kan na waqqasu yookaan sammuu koo keessa gaaffii kan godhu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani hunda'u nama gurguddaa wajjin ooluu nan jaaladha. Sababbiin isaa seenaan qorachuu jaaladha. Ihii jechuun jaaladha. <laughs> Dhugaa bakka waan tokko kanaa jedhanii waggaa dubbatan akkamittii jedhee waan kanatti deddeebi'ee yookaan jala siqeetoo gaafadha jechuudha. Baruun barbaada. Kanarraa kan ka'e. ani nama gorsa namaanan jaaladha jechuudha walumaa galatti aaddisa illee amara akkasii qabdi. Guddaa isaa galatoomii koomentii keessanii jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen koomentii barreessitan baay'eetu jira. Guddaa isaa galatoomii zaakii gaa'ila keessatti dhalootaaf waan guddaa dabarsiteetu jirta. Warroota ganaa gaa'ilatti seeneef jettanii namoonni barreessitan maqaa keessan waamee hin fixuufan. Yeroo hundaa koomentii adda irratti ta'e tokko qabadhee tan dhufaa. garuu eh, koomentiiwwan hafe eh, dubbisee too hin fitu jechuudha. Sababbiin isaa maal galata hundiyyuu naan beekaa koomentiiwwan ijoolleen dhedheeraa barreessitanii dhugaa dubbachuuf keessattiyyuu shamarran keenya yeroo fudhattanii koomentii dhedheeraa barreessitan hedduutu jira. Galatooma kanaan illee waa'ee koomentii keessanii dubbachaa tuman ture. Garuu eh, yeroo hunda waan koomentii adda natti ta'e tokko bira darbuun barbaada. Sababbiin isaa maal seenas akkasittan qoradha. Amma yeroo kana bakka akkanaatti muka kana jalatti waan akkanaatti turee jedhanii waggaa dubbatanii akkamitti ta'ee jedhee tan gaafadha. Amma hoomaaf ta'uu didiree jedhee tan gaafadha. Qorannoo akkasii yeroo hundaa dhageessara waan ta'eef wayin qorachuu jaaladha waan ta'eef koomentiin illee waan adda ta'e waggaanatti dhufe biran darbu jechuudha. Kanaafan koomentii eh, addisee dubbisee eh, galatoomiin jedhaanii dhugaa dubbachuuf warroonni irra deddeebi'eetu dhugaa. jalqabaa haga ammaa nafaana jirtan guddaa isaa galatooma dhugaan isiniin jedha ijoollee keenya milkaa'inni koo sababa keessaniin jabaadhu aayizoosh ammaayyuu bakka nuti geenye kana hin geessanaan jechaa turtan guddaa isaa galatooma dhugaan isiniin jedha ijoolleen amma yeroo jalqabaa baay'ee na dinqisiifachaa viidiyoo kiyya baay'ee dinqisiifachaa turan ijoolleen eh, babbadanii illee ni jiru kabaji haga ammaa jiru illee ni jirra jechuudha. Eh, keessattuyyuu ooroo ooroo foorti fooriin eh, waan nama ajaa'ibu eh, mana ishii jalatti ijoollee baay'eedhaan wal baraa ture yeroo hundaayyuu komentii koo argite nama boru gaarii irraa eegnudha ayyaan tuni viidiyoon ishiin hojjettu ganaa reef bantee sabiskiraayibii hin qabdu reef bante haarawaadha kanaafiyyuu mana ishii dhaqaa jajjabeessaa boru gurguddaa nu barsiisti baay'ee nyaata hojjetti baay'ee yeroo san nyaatan hojjedhaa viidiyoo nyaata tan gallakkisa. jettee dhaan wal barsiisuudhaan dhugaa eh, baay'ee nama cimtuu turte ammallee ijoollee haarawaa eh, sirritti jajjabeessuudhaan mana ijoollee haarawaa deemuudhaan nama beekamtudha oolanii dhugaan isiniin jedhan beekan gaafa tokko eh, galata keessan garuu nambaa maal jedheen baasaa rabbiin isin yaa baasu ilma namaa kan barbaachisu haamlidha ani dhugaa dubbachuuf ijoollee yuutuubii kanarraa ani beekan addaadha anaaf jaalalli na keessatti uumtanillee. haamdenna keessatti uumtanillee anaaf addaadha isin dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maal jedhee akkan dubbadhee waa'ee keessan fedhu beeku waaqayyoo koo gaditti oolmaa guddaa biraa qabdanii milkaa'inni koo waaqayyoo koo gaditti saba kootidha. Kanaafiyyuu naaf jiraadhaa isin jechuun jaaladhaa. Egaa akka haalli waggaa nutti mijatee namoota affeeruudhaan waan tokko tokko hojjechuudhaan walumaan turraa gaafa biyyatti galle immoo. wanti haratti hin jira jennee eegnaa rabbis waan haarawaa godha jennee eegnaa hojii ciccimaa hojii dhalootaa ta'u hojii namoota utubuu danda'an waan tokko tokko nan hojjedhadhee yaada garuu waaqayyo na gargaareedhaan abdii qaba waaqayyo gaditti immoo isinille na barbaachiftan isin jechuun jaaladhaa obboleewwan koo egaa ka koomentii aaddisee qabadhee dhufeetan kana hunda keessa seenee zaakidhaanis eebbifame galatame jechuun hin jaaladha. Addisees koomentii addaa nu barreessite galatame isiniin jechuun jaaladha. Haga viidiyoo biraatti walitti deemu turtii gaarii galatooma viidiyoo kana yoo isinitti tole laayikii godhaa. Sheeris godhuu hin dagatinaa yaada keessan immoo akkuma baratan koomentii jalatti naa barreessan isiniin jedhaa.